ikus dezagun nola txertatu lerroak. Joan gaitezke txertatu menutik edo erramenta barratik. Hemen ingo genuke aukeratu, zele erromotan sartu nahi dugun, klik egin, ikusten dugu nola kursorearen itxura eraldatu den, klik egin azera puntuan eta arrastratu amaierako puntura ikus dezakegu marrak edo zein angelu har dezakela. Nahi baldin badugu mugatu e, horizontala, vertikala edo izateko, maiuskula tekla sakatuko dugu mugitzen dugun artean. Honekin, bakarri marrastu izango ditugu marra horizontalak, amabuz gradutara, hogeita marrera, berrogeita bost, irurogeita, irurogeita edo vertikala. Hau da, amagos graduen multiploak izan beharko dute angeluek. Amaiere puntuan askatu eta hor daukagu marra. Hautatu erramenta, aukeratzen badugu, ikusten ditugu hasieran eta maileran puntu hauek. Horren gainean, klik egin, eta orain, maiuskula ere sakatuz, mugitu dezak eta mailerako puntu hori nahi dugun posizio Eta nahi dudan angeluan. Azkatuko dut eta izango dut berria. Hemen ikus dezakegu badirela marra autatu ezagoenean, hemen agertzen ez diren erramienta batzu agertuko direla marra aukeratzean eta hue dira itxura aldatzeko marrari kolorean, lerroaren lodiera pikseletan, lerroaren itxura, azira puntuan puntuaren itxura, amaiera puntuaren itxura, ez bat txertatu dizaioket lerroari, iruzkin bat gehitu dezaketera eta gero formatu aukera hauek gero ikusiko ditugunak. Bigarrena, gezia. Aurrekoaren antzekoa eta arrasteko modua ere hmm, antzekoa. Osa bat. Horain egin dut klik besterik gabe. Ez dut klik egin heldu arrastratu eta eskatu. Orduan, gezia aukeratu ondoren klik egin dudanean sortu du gezi bat, e, berak erabaki du luzera eta berak erabaki du angelua. Orain, aukera dezaket eta gokitu nire beharretara. Ibi ez ekarri. Hemen ikusten dugu, leroaren hasiera eta maiera datu ditzakegula. Urrengoa, lokaiu ukondotua. Hone balio du formak elkartzeko adibidez. Kaso honetan, hemen gaineti pasatzen dudanean eh, kursorea ikusten dugu puntua hauek direla, eta orduan batean, banoa batetik bestera. Eta hori izango dut lokai Okeratzen dudanean, ikusten dut marra horizontalaren posizioa alda dezake. Antzeko goza da lokaiu kurbatua, hemen ardezake, punto batetik, bestera. Eta bestean bezala, ora, edo bera Urrengoa, kurba. Horretarako, ingo de klik punto batean, beste batean, beste batean, nik erabakiko dut zenbat puntutan egiten dudan, eta bukaeran klibikoitza. Hautatu, hemen ikus dezakegu, gero parentesi artean dago laiez, horrek esan nahi du, behin marrastuta, eskape teklari ematen, hortuko dudala hor aukeratu izatea aldaketak egiteko. Hemen, hauekin alda dezaket proporzioa hemen eskalan ondiago txikiagoa, honekin biratu izango dut, ikusten dugu angeluak, pues bueno, dozein direla, baina sakatzen bali madut maiuskula izango irurogei, irurogeita magoz, laro eta utziko eta. Bai, biratu dela, laro eta Baina hemen beste goza bat egin dezaket, marraren gainean klik bikoitza egiten badut, hemen agertuko dira marra sortzeko erabilituen puntuak. Eta orduan, honekin, tira eginez puntu horietatik aldaketak egin izango ditut kurba honen itzula. eta azkena, azken urrena, polilerroa. Honekin poligonoak izango ditut, forma poligonal irekiak edo Klik egin puntu batean eta aurrekoan bezala, jongo naiz, klik egiten puntu batean edo bestea. Klik ikoitza ematen badut, hor bukatuko da, eta juten ba naiz, azerako puntura eta hor klik ikoitza egiten badut, oen eskape, hori izango du poligonoa. Eta beteko du, aukeratutako aukeratuta dagoen betetze kolorearekin. Mm, lehen bezala egin ditzaket laketa hauek eta gainean klibikoitza itzaginez. alda ditzaket aldatu dezaket poligonaren itxura. Eta azkena, zirri marra. Eta orduan horrekin marraztuko dut nahi dudan marra mm, esku utxez. Eh, hemen fijatzen bagera beti izango dugu agerian erabili dugun azkeneko erramenta. Eskape eta jongo naiz, posa dibidez, marra honetara eta ikusiko dugu formatuan, hemen badago, badukagula aukera bat ertzak eta lerroak, eta lerro mota izan daiteke la bakuna, orain arte marra guztia bakuna dira, bikoitza, irukoitza, melodia edo lodia mea. Jarriko bikoitza ikusteko efektua, hemen ikusten dugu nola marra bikoiztu den, eta hemen badira beste aukera batzuk lerroaren epainketaz. Nolakoan nahi dugun izkinak, gero bilduta, e, eh, etxaflanan eginda, pues bueno, hoi ez naiz gehiago sartuko eta. Aukeratzen baldin badut laukia, hemen ere, bueno, hemen gauza asko ditugu, zea lauki behin e, bada, eta naiz sartuko eta noain, baina okeratzen badugu marra bat, hemen baditugu formatu aukerak, eta hemen badira, pues bueno, itzalak, hemen ikusten dugu, egin diola nola baiteko itzala, izan diteka kolore horretan edo beste kolore batean, pues bueno, hori dira, enredatzeko erramintak eta probak egiteko, eta angelua ere aldatu egiteke, eta dibidez marran nahi baldima ba dugu angelu zehatz bat jarri, adibidez hogeita iru gradu, honekin egin genezake. Irauli, hola, hemen beste, irauli vertikalean, biraketak egin, eta bat.